Karibuni, uh, kati, karibuni tena katika mafunzo yetu ya JavaScript. Leo tunafundisha namna gani JavaScript inavyofanya kazi na jinsi ya kuprogram kupitia JavaScript, lakini muhimu zaidi tunafundisha jinsi JavaScript inavyofanya kazi pamoja na web development au HTML fundisho la leo. Kwa hiyo tunatarajia kwamba una uelevu fulani hata kidogo tu kuhusu eh, JavaScript na una uelevu fulani hata kidogo pia kuhusu HTML. Okay, acha tu um, fanya hii eh, hii web development kwa hiyo tunakuja kwenye kwanza tunatengeneza folder kuja tunatengeneza folder Mimi nimetengeneza folder nimeita uh, hili hapa hii hapa nimeita mafunzo uh, mafunzo javascript for web kwa hiyo tengeneza folder uite mafunzo javascript for, for web okay namna unavyotengeneza folder sasa nifute hapa uh, okay au acha nitengeneze folder nyingine unakuja hapa tu hapo unaandika hapa maandika mafunzo mafunzo unavyotaka wewe nimeandika mafunzo mafunzo eh, web javascript okay ukishaandika weka ukishaweka tengeneza folder nenda katika editor yako mimi eh, natumia visual studio code kwa mafunzo haya leo natumia visual studio code wewe unaweza kutumia eh, eh, visual studio code au editor yote unayopenda wewe namna ku download visual studio code naingia kwenye browser unatumia wewe unaandika tu download visual studio code editor there unakuja alafu utakuja hapa na una download unaweza ka download for Mac au kama unatumia Windows. Mimi natumia Windows, kwa una download kutokana na um, mahitaji yako. Sawa, So, pako Windows 7, Windows 8 mpaka Windows 10, Ubuntu kama unatumia Ubuntu ipo hiyo hapo, na kama unatumia Mac um, hiyo hapo. Okay, kwa hiyo una download. Kwa mimi tayari nisha download, kisha download unaifungua njoo katika file uh, open folder, ingia kwenye open folder pale. Tunatafuta folder tutengeneza uh, mafunzo web javascript au mafunzo javascript for web. Nitachukua ya kwanza uh, mafunzo javascript for web. Haya, select folder, weka hiyo folder. Ukishaweka hiyo folder, tunakuja hapa tunatengeneza sasa file uh, file uh, sehemu tutakapoandikia kodi hii file tunaita index.html. Eh, uh, hii extension ya .html tunasema kwamba hii uh, file tunatengeneza, tunataka file aina ya index ya iwe ya HTML. HTML inasema inaelezea kwamba hii itakuwa ni uh, website. Yep. Aya, ah, imeshatengeneza hii file yetu. Hapa tunaandika sasa kodi okay namna ya kuandika kodi hivi ndio kama nilivyosema uwe na uelewa fulani kuhusu html na uwe na uelewa fulani kuhusu javascript yeah, tunaanza kuandika kodi ya html Kwa hiyo inatutetea hii uh, hii inaitwa tag inaitwa tag uh, tag ya doc type inatueleza kwamba hii document ni aina ya html ndio maana ya hii okay. Okay. Nakuja hapa chini tunaweka head, andika tag ya head tunasema hapa ndipo tutapoandika um, tutapoandika mambo yetu muhimu na tutakapoelezea uh, tutakapoweka kichwa cha habari uh, cha umuhimu wa uh, hii uh, uh, hii website na pia tutakapoweka mambo kama vile eh, kama vile javascript tutakataka kuiweka tutaweka katika hii head, open head ndani ya hii head. Kwa hapa tutakuwa tunaweka tuweke script Kwa hiyo hapa ndipo tutakapoandikia eh, kodi yetu ya JavaScript. Hapa chini tunaweka tag ya title. Hii tag ya title inaelezea jina uh, la um, huu mtandao au hii website. Haya tuseme tu kwa fundisho leo tunasema tunaita mafunzo. Okay? mafunzo kwa lugha eh, ya Kiswahili yeah? kwa lugha yetu Kiswahili okay. Chini ya hii eh, chini ya hii title tunaweka body open body close body, yani hii um, hii body ndipo tutakapoandikia kodi yetu ndani ya hii body tutakapoandikia kodi yetu lakini imesahau tag moja muhimu html tag hii tagi ndiyo inayoelezea kwamba uh, humu katika hii container, hii ni kama container. Ndani ya hii container ndimo tutakapoandikia, alafu ile uh, close tag inakuwa hapa mwisho yeah? Kwa hiyo uh, ah, HTML tag inakuwa ipo juu, ipo chini uh, ya body tag kwa tunasema kwamba unaona hii ni kama container ndani ya hili container ndipo tutaandika uh, hii website tunayotaka kuandika na ndani ya hii tag ya body ndipo eh, ah, ah, ah, tutakapoandikia uh, uh, maelezo au vielelezo vya hii website, kila kitakacho maandishi, kama ni picha, kama um, ni video, vyote vitaingia katika hii ndani ya hii body. Sawa. Mfano eh, acha ni save. Ukiweka katika katika keyboard yako control s una save. Acha niweke hello hello world. Acha niipe hii eh, mbeleni nipe tag ya p alafu nifunge na p hii tag ya p maana yake nasema page. Nasema page, yeah? Hii maana p p tag. Yeah? Okay, and save. Ha, nenda katika ile folder uliotengeneza hii file ambayo ni folder hii ya mwanzo mafunzo JavaScript. Unaona tupo na ile hii file hii ya index. Bonyeze kulia, itakuletea open with, tunaifungua na natumia Chrome, unaweza kaifungua na um, browser nyingine unayopenda wewe. Unaona ile maandishi yamekuja hapa, nasema hello world. Yeah? Hello, hello world. Kwa hiyo haya tuliyoandika hapa, mtumiaji anakuja kuyaona yanaonekana pale. Tuendelee, tuendelee na mafunzo yetu twende tuka kidogo tucheze sasa na javascript kwa sababu tumesema kwamba e, tunataka kucheza kidogo na javascript kwa hiyo hata tuandike kodi yetu ya javascript ambayo tutaandika katika hii tag ili hii ni container ya javascript manake hapa open script close script na tunasema kwamba hili container ndani ya hili container ndipo tutakapoandika kodi yetu ya javascript okay na kwa mafunzo ya leo tutaandika Eh, function au method. Eh, function method ni mwenendo wa kuandika uh, kodi ambayo hiyo kodi unaweza ukaitumia zaidi ya mara moja. Katika fundisho letu la leo tutaandika function kupitia JavaScript, halafu tutaonyesha namna gani tunavyotumia kuweza uh, uh, kuweka mawasiliano pamoja na mtumiaji. Kwa hiyo hii function yetu tutaandika function tutaita tutaandika user function alafu jina la function tutaita submit uh, user input submit user input alafu uh, open calibres and close calibres hii hii hii inaitwa calibres na hii hii inaitwa open calibres manake ufunguo wa calibres na hii close calibres eh, calibres iliyo iliyofungwa yeah. ndani ya hii calibrates ndio tutaandika hii, hii calibrates na hii calibrates ndani himo ndio tutaandika kodi yetu, lakini kuna inabidi tuandike tumalizie eh, convention ya kuandika eh, sheria ya kuandika nini eh, function au method kila method lazima iwe na open bracket na close bracket, Maana yake bracket iliyofunguliwa na bracket iliyofungwa. Sawa, kwa tumeita hii function, hii ni function au method, tumeita hii method kwamba inaitwa submit user input, Maana yake inachukua maelezo ya mtumiaji alafu inayatuma au inapeleka pale unapotaka wewe. Tuandike variable. Hivi ndivyo unavyoandika variable katika JavaScript, alafu tunasema tunaita variable uh, user input yeah manake inachukua tumeita una, unaipa uh, variable ni muhimu zaidi kuzipa uh, variable majina ambayo yapo na maana fulani kwa sababu pale unapokuwa uko unaandika eh, hiyo uh, code au program unakuwa unaelewa kwamba hii uh, variable ina muhimu fulani kwa yule asielewa variable variable ni mfano wa box linalo ni mfano wa box box linalochukua vitu unavyotaka viingie ndani ya hilo eh, ndani ya hilo box, manake ndio mfano wa variable. Variable ni mfano wa box kwa au container, lakini box ni eh, rahisi kuelewa. Kwa tunasema hii user input au hili box ni sawasawa na tunaweka uh, document dot get element by id ya, hii ndio convention yani ndio sheria ya, una, ya kuandika um, variable ndani ya javascript na kwa mafundisho ya leo eh, ni muhimu zaidi eh, tunatumia DOM hii eh, document get element by id inaitwa DOM. Kwa hiyo unaweza ukafanya research ya kujua eh, zaidi nini DOM ndani ya hii DOM vile vile tuta, tutaweka jina, tutaweka kitu fulani ambacho tutakiongelea baadaye, alafu tunaweka dot value. Hii dot value hii dot value inachukua uh, maelezo alafu tunaweka colon eh, colon mwisho pale. Tunasema kwamba tumetengeneza function tumeita submit uh, user input, inachukua maelezo ya mtumiaji. Mtumiaji ni mfano ndo huu unapoingia katika browser yako unatafuta kitu fulani wewe ni mtumiaji sawa kilichoandikwa kinacho kinachosababisha wewe haya maelezo yaonekane haukijui kwa sababu ni kodi ambazo zimeandikwa na zinafata maelekezo na zina kujibia kadri ya matumizi yako kwa hiyo ndio maana tunasema mtumiaji yeah. kwa hiyo mimi ninapoingia hapa mimi ni mtumiaji okay kwa hiyo uh, hapa inabidi tuweke id kwa sababu hii DOM inaenda na inaenda na id get element by id. Chukua uh, maelezo ya hili jambo kwa kutumia id. Kwa hiyo tuna id yetu tutaita hapa, aweka uh, open quote close quote, tutaita take input, take input from user kwa tunataka hii id tumeipa jina hii id take input from user, maanake chukua uh, maelezo kutoka kwa mtumiaji, manake input from user ni yale maelezo ambazo mtumiaji yani, ukiandika una, unapoandika hello, hizi ndo input, hii ndo inaitwa input. Input haya ndio maelezo nayo unayoiagiza kompyuta, manake ndio input. Kwa tunasema tumeipa hii jina take input from, from user yeah take input from user. Sawa? Alafu sasa take input from user ichukue hii hii input from user uipeleke wapi? Kwa hiyo inabidi tuandike nyingine kodi hapa chini. Tunasema kwamba unapochukua hii input from user tuandike nyingine kodi hapa documents. Hii ndio uh, sheria au my convention dot get element by id quote unquote dot inner html ni sawasawa na tunachukua hiyo yeah, user input quote na bracket uh, yeah kwa tuna tumeweka pale eh, eh, semicolon there. Eh? Okay, kwa hiyo inachukua hii hii user input inachukua maelezo kutoka kwa mtumiaji inachukua maelezo kutoka kwa mtumiaji value inachukua maelezo inaleta hapa katika input hii input hii variable ya user input inachukua maelezo inaleta katika hii eh, inner.html hii inner.html ndio inasababisha kwamba inachukua sasa yale maelezo katika mfumo wa HTML na kuweza kuyatuma katika hii ID, na hii ID tutaita acha eh, tuite hii ID eh, tuite show eh, tuite show out uh, show result yeah? Yani onyesha onyesha majibu yeah? Maanake inachukua hii inaipass katika hii, hii ID ya show result. Hii show result ndio itakapokwenda itakapoenda kuonyesha uh, kumuonyesha mtumiaji majibu ya yale nayo anayo anayoomba au ana, al, aliyoandika. Sawa? Kwa hiyo tuje sasa hapa chini kidogo eh, ngoja tuweke tuweke hapa comment. Hii ndio namna unavyoandika comment ndani ya JavaScript na web au ndani ya JavaScript, alafu tutasema mwisho mwisho wa function, mwisho wa eh, tuseme tu wa uh, script yeah? mwisho wa script sawa. so, Tumesema hapo ndo mwisho script yetu inapoishia. Okay. hapa tuje tu change hello hello world, tuache tu hello, tuache tu hello ndani ya body hapa ndio tunapoandikia kama nilivyosema maelezo ya yale tunayotaka yaonekane kwa mtumiaji ikiwa ni picha au video au maandishi ya namna yote ambayo mtumiaji anataka kuyaona au kuyasoma tunaandika ndani ya ili eh, container ya eh, body ndo tutapoandika kodi zetu kwa hiyo hapa tunakuja kuandika sasa kodi ya html hapa tumeweza kuandika kodi tumeandika hii function tumeshaandika function yetu hii eh, submit user kwa kutumia javascript tumeita user input tukatumia uh, DOM uh, eh, document.getElement by id tukaita eid take inputs from user take input from user inakuja ndani ya user input user input ina, ina, pass, ina inaweka ndani ya show result. Show result inamuonyesha mtumiaji kile anachokitaka kama alichokiomba. Sawa, tuandike sasa kodi ya HTML, tuandike input sawa, input pia ina, inachukua maelezo kwa sababu tunataka tu connect hii id. Sasa hii input inaitwaje? Input id tunachukua sasa ile take input from user, kwa sababu tumeshaandika hapa. Tukiandika tu eh, tukiandika tu take input from user control, tutaona inakuja unafika control space, itafika inakuja pale. Sawa, kwa hiyo hii id tuna fata maelekezo ya javascript kama ilivyotuelekeza kwamba id ya ya kuchukua eh, eh, ma, maelezo kutoka kwa mtumiaji inaitwa take input from user na hapa tume tumeweka pale ni mfano kwamba tunaikopi tunaweka pale haya funga hii alafu funga input funga input tufunga hiyo input. Haya, tumeshaandika input. <clears throat> Sasa wewe tuandike sasa, wewe tuende kwenye, kwenye browser tuangalie, refresh pale, bonyeza pale, unaona inatuandikia box hello, afu inatupa box. Hili box ndio tulotengeneza, hii ndio ma, manake ukisikia input input ndio haya, manake maelezo kutoka kwa mtumiaji yanaingia ni hapa, ndio inaitwa input. Kwa hiyo tuandika pale ndio input kutoka kwa mtumiaji kwa tumeshaandika sehemu ambapo mtumiaji atakapoingiza eh, maelezo yake kuiomba au kui, eh, kuiomba kompyuta iweze kumpa majibu kutokana na mahitaji. Kwa tuandike sasa, kwa sababu sasa hivi hapa unaandika, lakini hakuna sehemu utakapokwenda, hakuna hakuna sehemu utakapobonyeza au finya. Kwa hiyo tunabidi tuandike tuandike button hapa ambayo itakaposababisha kwamba tuweze kuandika kitu fulani, kufinya kitu fulani. Naita button. Hii button tutaita aina ya eh, on click. Sawa, ya kufinya na tutaita jina la hii function. Kwa hiyo inabidi tuchukue hii function, jina la hii function ndio tunaweka katika hii button na inaitwa submit. Ukiweka tu submit itakuja hapa, submit user input tayari, submit user input. Alafu kwa sababu kwa sababu hii hapa ni function, inabidi hapa tu tuonyeshe kwamba hii function kwa kutumia open bracket na close bracket. Kama unavyoona pale pako open bracket, maanake ni sawa sawa tunaicopy tu ile ile function, tunakuja kuiweka hapa. alafu na close alafu ndani hapa tunaweza tukasema uh, bonyeza yeah? Basi tuweze kuandika hii ID hapa bila kuchelewa. Uh, tuweke p tuweke ID uh, ya ID tunaona kama ndo ile pale, tunahitaji kuchukua ile pale, so andika hapa show result kama vile una copy tu okay, show results self close and ina close pale p save tuweke comment mbio mbio hapa tuseme kwamba eh, hii code ndiyo um, display in browser yeah display uh, in browser hii code ndio inasababisha maonyesho yaonekane katika browser yako kwa hiyo tu katika browser bila kuchelewa okay Uh, refresh, andika hello world. Bonyeza hapa, hakuna kitu. Kwa nini hakuna kitu? sio kwenye kodi yetu tuangalie, tuna hapa, tumeona hii inatakiwa on click, sio on the click. Kwa hiyo futa hii hapa, alafu pick down from here, weka on click, on click, save, control s, save. Rudi katika browser, uh, refresh, hello world. Okay, bonyeza, tunaweza kupata majibu. Kwa hiyo tuongeze kodi nyingine tuweze tutataka kutoa hapa pindi tunapotaka ku um, andika jambo lingine. Kwa hiyo tuje mbio mbio hapa uh, chini tuweke link ambayo inasema uh, tu link katika hii file index.html alafu close link uze alafu hapa tuandike katikati tuweke uh, remove bila kuchelewa save njoo katika browser refresh katika hello uh, world bonyeza hapa hello world remove ina remove kwa hiyo hii uh, id ndio hii id ndio inasababisha haya maonyesho ndani ya browser yako lakini yote yana eh, fanyika katika hii function. Hii function inatuma katika id, id inatuma huku inaleta katika browser, kila kitu kinafanyika pale. Kwa hiyo turudi hapa katika eh, tuseme tuichange jina what's your name yeah, tuseme what's your name yeah, tuseme what's your name save, turudi katika browser refresh browser pale, what's your name, tuseme Kilima, bonyeza Kilima yeah, remove inatoka. Kwa hiyo tayari tumeonyesha jinsi gani uh, input inavyoingia katika browser kupitia DOM au uh, JavaScript. Asanteni sana. Uh, fundisho lingine tutaangalia jinsi gani tutatumia CSS kuweza kuboresha eh, uh,